Hai semuanya, welcome back to my channel Nah, jadi kali ini saya mau ngelanjutin tutorial yang kemarin ya Dan sekarang pola front, uh, eh, front post double crochet Nah, kaitkan benang terlebih dahulu Kemudian kita bekerja di bagian lubang sini ya Jadi mengikat double crochet dari bagian depan ke belakang kemudian depan lagi tarik benang dan membuat double crochet nah seperti ini untuk pola yang kedua yaitu back post double crochet seperti langkah tadi hanya saja kerjaannya melalui belakang jadi tusukan hooknya melewati belakang di antara lubang sini ya nih nah ini yang lebih jelas jadi melalui belakang lubang di antara uh, double crochet seperti ini kemudian seperti tadi tarik benang Nah, jadi eh, kita ulangi sekali lagi. Membuat front post double crochet lagi nah di sini saya membuatnya selang-seling ya antara front antara front sama back post kenapa karena supaya teman-teman mudah menghafal ya antara front sama back front itu depan back belakang jadi kita hanya uh, memainkan tusukannya itu antara tusukan dari depan dan tusukan dari belakang nah ini back post lakukannya dari belakang ya seperti contoh yang saya lakukan ini nah. jadi kita gimana caranya biar bisa lancar yaitu dengan cara mengulang-ulang nah jadi seperti ini hasilnya antara front sama back post double crochet dan yang front itu terlihat timbul sedangkan yang back post itu di bagian belakangnya cenderung Eh, seperti melekuk gitu selanjutnya tusuk triple dan saya menggunakan triple double crochet jadi kita kaitkan benang di hook ke eh, dua benang ya kaitkan dua benang di hook kemudian tusukkan hook di lubang rantai bagian lubangnya ya kemudian setiap dua benang kita tarik dua benang lagi dua benang ulangi kaitkan dua kali benangnya masukkan hook tarik benang yang panjang keluarkan kaitkan dua benang kaitkan dua benang lagi secara uh, tiga kali ulangi langkah tadi jadi buat teman-teman yang masih kurang paham e, bisa dikurangi kecepatannya caranya mengatur kecepatan lewat e, pojok kiri eh pojok kanan atas ya nanti di sana ada option kecepatan Next adalah back look only. Jadi kita bekerja di bagian belakang sini. Sebentar, saya fokuskan di bagian belakang look ya. Di sini. Nah, kan biasanya kita dari depan sini. nah sekarang dari bagian belakang kita coba membuat double crochet uh, half double crochet back loop ya kita ulangi jadi teman-teman bisa mengulang-ulang supaya lebih mudah untuk menghafal Ingat di bagian belakangnya ya, bagian bukan dari depan. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Terlihat perannya ya. jadi dan yang loop itu cenderung ke belakang oke selanjutnya kita beralih ke pola uh, slip stitch jadi itu antara ujung dengan ujung kita kaitkan hooknya kemudian benang yang panjang tarik lalu habiskan nah seperti ini kemudian kita coba sekali lagi masukkan hook kemudian tarik benang langsung habiskan nah, ini adalah pola slip stitch jadi ini termasuk pola yang paling mudah ya nah langsung kita habiskan ke benang yang paling ujung nah selesai nah jadi ini uh, eh, pola yang terakhir nah jika teman-teman ada yang masih ya, dipertanyakan boleh uh, tinggalkan komentarnya ya terima kasih